तो लिबर ऑफिस राइटर से टेक्स्ट टाइपिंग तो बुनियादी फॉर्मेटिंग हिंदिस या ट्यूटोरियलस में मकदम या ट्यूटोरियलस में दर जेल कथ राइटरस में टेक्स्ट अलाइनिंग बुलेट्स द नंबरिंग राइटरस में कट कॉपी तो paste option bold underline तो इटैलिक ऑप्शन राइटरस में फॉन्ट नेम फॉन्ट साइज तो फॉन्ट कलर डॉक्यूमेंटस में जिम्मन खसूसियत इस्तेमाल कर सद टैक्स डॉक्यूमेंटस मुकाबले पढ़ने बाप ज्यादा पुरकशिश तो ज्यादा आसान यन बतौर ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू लिनक्स दह पॉइंट सिफर चोर तो लेबर ऑफिस सूट वर्जन त्रे पॉइंट त्रे पॉइंट चोर इस्तेमाल कर हेचो गोड रटरस मज टेक्सट अलाइनिंगस मुतलिक तो हेकियो राइटरस मज पन्ने पसंदुक अक डॉक्यूमेंट खोलित अति हेकियो यम खसूसियत नाफिद कर चूंकि पतमिस ट्यूटोरियलस डॉट ओ डी टी नाव फाइल बनामज वो खोलो अस फाइल अस गोडे resume लफज टाइप कर सु पेजस मज बाग अलाइन कर्मुत वलिव लफज मुंतब करो अलाइन लेफ्टस पे क्लिक तो वुन जी लफज लफ्ज लेफ्ट अलाइनड गोमुत यानी यह डॉक्यूमेंट पेज किस खोवरस हशियस कुन गुत अगर अलाइन राइटस पे क्लिक करो अति वो तुम जि रेज्यूमे लफ्ज पेज किस दशनिस अंदस अलाइन गुत अगर जस्टिफाइज पे क्लिक करो तुम तो वो जो रेज्यूमे लफज तिथ कन अलाइन गोमुत जि टेक्स्ट वन दक्षिण खोवर हशियन बराबर मंजस ये xususiyetiyle तेल ज्यादा वाज बनान toy nish matan line yani text line ya paragraph as. ये करोन अंडू बुलेट्स तो नंबरिंग चे तेल इस्तेमाल सपदान ये जुदा गान पॉइंट लेखन आसन प्रथ पॉइंट करियो बुलेट या नंबर सहित शुरू यथ पे हेको डॉक्यूमेंटस मज लेखन आमतन पॉइंटन दरमियान फर्क करित यह मेन्यू बारस मज गो फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक कर तो पत् बुलट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक कर नजर ग इस डायलॉग बॉक्स तुम बुलट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक कर सहित नजर गसान मुख्तलिफ टैबन अंदर मुख्तलिफ अंदाज यानी स्टाइल फराहम करान यम तो पन्न डॉक्यूमेंटन मज नफिद करित नंबरिंग ति पे कर नंबरिंग ऑप्शन चारने सहित गछ प्रत लाइन नई नंबर सुरू वलि वह करो नंबरिंग टाइप स्टाइलस तहत दिस स्टाइलस पे क्लिक वह करू ओके बटनस पे क्लिक वो तुम पन गुक स्टेटमेंट टाइप करने खतर तैयार वलि टाइप करो नेम कोलन रमेश वह करो स्टेटमेंट टाइप कर पत एंटर की प्रेस तु तो वो बुलेट पॉइंट या नो इंक्रीमेंटल नंबर बनोमुत यتنس ہیکن تہندس ژرمتس فارمیٹ قسم کس بنیادس پہ بلٹس اندر بلٹ تو نمبرس اندر نمبر ٲسِتھ वन अस रेज्यूमे पे ब्या statement father's name colon Mahesh type करान बे करू एंटर की प्रेस तो करू type mother's name colon Shweta यथ कन मुख्तलिफ पॉइंट रंग father's occupation colon government servant the mother's occupation colon housewife type karan तो हेक्यू तरतीब वार बुलेटिन हंद इंडेंट हुरावने या कम कर बाप टैब तो शिफ्ट टैब कीजन हंद इस्तेमाल करित बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन बंद करने खातिर थयो गड कर्सर हाउस वाइफ ब्रोट कने की पे क्लिक करित करियो एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्सस में नंबरिंग ऑफ ऑप्शनस पे क्लिक तु व बुलेट स्टाइल वे बाकी टेक्स्ट खुद दस्तियाब तु टाइप करू तु व पनस डॉकूमेंटस मज नेम लफ्ज दो फिर लूखमुत बे अक फिर यह मतन टाइप कर बजाय हको रटरस मज कॉपी तो पेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर वलिव हेचो जित पे करो करो मदर्स नेम टेक्स्ट मज नेम लफ्ज डिलीट तो पत कॉपी तो पेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर लेखो नेम दुबारा फादर्स नेम टेक्स्टस में नेम लफ्जस पे कर्सर ड्रैग करित करियो गड नेम लफ्ज मुंतखब व करियो माउसस पे राइट क्लिक तो कॉपी ऑप्शनस पे करियो क्लिक मदर्स लफ्जस ब्रोट कें कर्सर बे करियो माउसस पे राइट क्लिक तो पेस्ट ऑप्शनस पे करियो क्लिक इस छ वुछान नेम लफ्ज छ पुइन पाने चस्मा अतन ऑप्शन इमन ऑप्शनन हिंद खतर कीज दे कॉपी करन प्लस सी तो पेस्ट करने खातर कंट्रोल प्लस वी यह खसूसियत बड़ मुफीद ये डॉक्यूमेंटस मजा हिवी टेक्स्ट लेखन आसन यथ पे मुकम्मल टेक्स्ट दोबारा लेखन जरूरत पेवान तु तो हूँ डॉक्यूमेंटस मज टेक्स्ट अक जाए पे बेस जाए नीन खातर कट तो पेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर वो वो कित करो वलिव गो मदर्स लफ्ज ब्रोट कन नेम लफ्ज डिलीट यह लफ कट तो पेस्ट करने खातर करियो फादर्स नेम स्टेटमेंटस मज नेम लफज मुंतखब माउसस पे करियो राइट क्लिक तो पत करियो कट ऑप्शनस पे क्लिक तु वु फादर्स लफ्जस ब्रोट कन छुन वन नेम लफज यमुक मतलब यह जी कट या डिलीट गोमुत वन थो मदर्स लफ्जस ब्रोट कर्सर तो पेस्ट ऑप्शनस पे करियो क्लिक तु व लफज मदर्स लफज ब्रोक चस्पा गोमुत cut short cut keys control plus X इथ टेक्स्ट कॉपी करनस तो कट करनस मज फर्क कॉपी ऑप्शन तथ जाए असल लफज मौजूद थवान ये पे नकल कर कट ऑप्शन अत असल जाए पे पूर पे खत्म करान वलिव नेम लफज करो फादर्स लफज ब्रोक पेस्ट अति पको ब्रो پٔکِو اکھ نٔو سُرخی کرو ٹایپ مثلاً ایجوکیشن ڈِٹیلز رایٹرس انٛدر بُلٹس اینٛڈ نمبرِنٛگس متعلق ہیٚچھنہٕ پتہٕ ہیٚچھو أسۍ زِ کُنہِ ٹیکسٹُک فونٹ نیم تہٕ فونٹ سایز کِتھ بدلاوو یا کِتھ کرو لاگوٗ پٮ۪ٹھٕ کٔنۍ فارمیٹ ٹوٗل بارس منٛز چھُ فونٹ نیم ناوُک اکھ فیٖلڈ عام پٲٹھۍ چھُ فونٹ نیم ڈیفالٹ صوٗرتہِ منٛز لِبریشن صرف مُقرر آسان फॉन्ट नेमुक इस्तेमाल से तुंज ख्वाहिश मुताबिक टेक्स्टस मज फॉन्ट कस्म सारने तो तब्दील करने खतर यवान वलियो मिसाल पे अलग फॉन्ट अंदाज तो फॉन्ट साइजस मज दमो एजुकेशन डिटेल्स हेडिंग तरतीब गड करो एजुकेशन डिटेल्स मुंतखब तो पत करो फॉन्ट नेम जाई डाउन एरो हस पर क्लिक तो गथन ड्रॉप डाउन मेन्यूस मज फॉन्ट नेम ऑप्शन कत कस्म नजर लिबरेशन सैंस ठंडियो तो तथ पे करो क्लिक तु वो जारण आमत टेक्स्ट फॉन्ट बदलोमुत फॉन्ट नेमस नखे फॉन्ट साइज नव तल ननान फॉन्ट साइज इस्तेमाल या तो मुंतखब कर आमतिस टेक्स्ट फॉन्ट साइज कम या हुर्रा खुद सपदान या टेक्स्ट लेखन खुद हजब खोहिश फॉन्ट साइज मुकर कर इस्तेमाल गान गोड टेक्स्ट एजुकेशन डिटेल्स मुंतखब कर फोट साइज बह वो करू फोट साइज फील्डस मज डाउन एरोस पे क्लिक तो पत् कहस पे क्लिक तुह टेक्स्ट फोट साइज कम गोमुत यथे पे हे फॉन्ट साइज हुर्रावन तीत फॉन्ट साइजस मुतल हेचने पत् वो अजि रटरस मज कित फॉन्ट कलर बदलव फोन कलरुक इस्तेमाल डॉक्यूमेंट किस टेक्स्टस या कैंसन टाइप कर आमचन लाइनन हम कलर यानी रंग चारन खतर सपदान वलियो मिसाल पे करो education details colour education details text करो मुंतखब वो करो टूल बार मज फॉन्ट कलर ऑप्शनस मज डाउन एरोस पे क्लिक तो पत करो टेक्स्टस मज लाइट ग्रीन कलर के इतलाक बापत लाइट ग्रीन बॉक्सस पे क्लिक वो वो तुह हेडिंग गई सबज़ Font size option is brought in which you bold, italic, the underline now with the option. Izan now talay nananchi yim karan tun this textus yat bold, not italic, not underline. Zer tun goda heading education details. Wakar you text bold banavna khatr bold icon as per click. Toh nanzi tuhun charn amu text chuin bold. Yithai pait hekiu tay italic icon as per click karit matan italic banait. Underliners bet කරයෝ කළෙත් ये कारण सीध गश्त हुन टेक्स्ट अंडरलाइन तु वचो जी मुंतखब टेक्स्ट छ वन अंडरलाइनड गोमुत हेडिंग बोल्ड अंडरलाइन थावन खातर करियो इटैलिक आइकन पे क्लिक तो इटैलिक ऑप्शन रद्द कर दियो बाकी जो ऑप्शन मुंतब रोजन अम आई छ वन हेडिंग बोल्ड आसन सहित अंडरलाइनड ते वो वत लिबर ऑफिस राइटरस पे स्पोकन ट्यूटोरियल किस अंदस मोखसर पे दर्ज झेल कथ रस मज टेक्स्ट अलाइन कर बुलेट्स तो नंबरिंग रस मज कट कॉपी तो पेस्ट ऑप्शन बोल्ड लाइन तो इटैलिक ऑप्शन रस मज फॉन्ट नेम फॉन्ट साइज तो फॉन्ट कलर जामिया तफवीज बुलेट्स एंड नंबरिंग करो मुतहरक स्टाइल चरू तो कह पॉइंट लिखो کینٛہہ ٹیکسٹ ژٲرِو تہٕ فونٹ نیم کٔرِو فری سینزس منٛز تہٕ فونٹ سایز کٔرِو شُرہس منٛز تبدیل ٹیکسٹ کٔرِو اِٹیلِکس فونٹ کلر بدلٲیِو وۄزلِس رنٛگس منٛز یتھ لِنکس پٮ۪ٹھ دٔستیاب ویٖڈیو وٕچھِو یہِ چھُ سپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹس خُلاصہٕ کران ہرگاہ تۄہہِ اصل بینڈ وِڈٕتھ دٔستیاب چھنہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ ڈاؤن لوڈ کٔرِتھ تہٕ وٕچھِتھ سپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹیٖم چھِ سپوکن ٹیوٹوریل استعمال کٔرِتھ ورکشاپ تہِ مُنعقد کران तिमन सनद तवान दिन आन लाइन टेस्ट पास कर मजीद जानकारी खतरे लिखो यथ पे contact at spoken hyphen tutorial dot O R G spoken tutorial talk to a teacher project हिस्से यथ भारत सरकार एम एच आर डी वजारत हज कौमी मिशन बरए तलीमन आई सी टी जरिए मावनत कर्म अत मिशन मुतलिक मजीद जानकारी spoken hyphen tutorial dot O R G forward slash N M E I C T hyphen इंटरवस पे दस्तियाब यम मसवद तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत आमदन आई आई टी बम्बई खतर कर्म यह प्रोग्राम वुचने तो अस वाबस्त गप तुद शुक्रिया